हेलो दोस्तों welcome back to my channel दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सी सी वॉलेट से रिचार्ज तो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और भी हमारी वीडियो देखने के लिए तो चलते हैं दोस्तों सी एस सी के पोर्टल पर आपने सी एस सी टाइप कर लेना है यहाँ पर सी एस सी टाइप करते ही सी एस सी लॉगिन पर क्लिक करना है आपने सी एस लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको आई डी पासवर्ड पूछा जाएगा यहाँ पे आपने आई डी पासवर्ड जो आपको मिलता है वो डाल के लॉगिन कर लेना है होम पेज पे आ जाना है आपने जाना है आपने जाना है टेलीकॉम पे टेलीकॉम पे क्लिक करना है आपने टेलीकॉम पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी रिचार्ज आ जाएंगे postpaid mobile number prepaid जो भी आपका वो आपने फ्री पेड के लिए रिचार्ज करना है तो कौन सी कंपनी का सिम है एयरटेल वोडाफोन जियो हमारा एयरटेल का सिम है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है <clears throat> और स्लेट सेलेक्ट कर लेनी है हरियाणा गुजरात जो भी आपकी स्लेट है और यहाँ पे कितने का रिचार्ज करना है और यहाँ पे वॉलेट पिन जो आपको डाला हुआ है पहले वो डाल देना है हम तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने कितने का रिचार्ज करना है वो रिचार्ज यहाँ पे डाल देते हैं और हम सी एस सी वॉलेट का पिन यहाँ पे पे कर देते हैं पिन पे करते ही थोड़ा आपने वेट करना है प्रोसेसिंग करेगा सपोज अगर आपका कोई रिचार्ज गलत हो जाता है तो तो वो वापस आपके अकाउंट में वॉलेट में आ जाता है तो दोस्तों देखिए हमारा जो रिचार्ज है सक्सेसफुली हो चुका है टू थ्री नाइन का तो वन मंथ का डेढ़ जी बी नेट जो मिलता है अनलिमिटेड वगैरह अनलिमिटेड कॉल्स तो दोस्तों हमारा ये ऑर्डर सक्सेस हो गया इसमें हम हमको कमीशन कितने मिले ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है हमने ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों गेट डिटेल पे क्लिक करना है हमने क्लिक करते ही नीचे देखिए दोस्तों कमीशन लिखी आ रही है ये देखिए दोस्तों रिचार्ज इतने का किया और कमीशन देखिए दोस्तों वन पॉइंट वन फोर ये हमारे को कमीशन मिली है इस रिचार्ज पे तो अगर आप अगर और भी सर्विस इसमें यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको अलग अलग कमीशन दी जाएगी इसमें तो दोस्तों पैन कार्ड में देखिए इसमें दी गई है तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर रखें धन्यवाद दोस्तों